Bienvenidos al capítulo 59 de Marihuana Televisión News, el programa de la cultura canábica. medios suelen navegar por las mismas corrientes que los poderes políticos. Cuando fijan en sus portadas objetivos a destacar, estos ya suelen estar en las agendas de los gobernantes. El cannabis medicinal ha llegado a los medios en las portadas, en los programas de máxima audiencia y a la vez ha llegado a los gobiernos autonómicos, al Congreso y al Senado. Parece que la cosa ahora va en serio. Nos alegramos mucho de que el trabajo de Carola Pérez y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal sea atendido por los medios y por los políticos y cada vez más aceptado por la opinión pública. Ahora es el momento de aprovechar aprovechar la oportunidad, cada persona contribuyendo desde su parcela y todas juntas gritando en las marchas por la marihuana, este mayo en las calles. En nuestra sección de extracciones veremos la descarboxilación y las extracciones medicinales. En Top Cultivo, nuestro experto Miguel Jimeno responderá, como siempre, a vuestras preguntas sobre el cultivo. También hablaremos con Mickey Norris y Chris Conrad, expertos californianos desde el Hash Marihuana and Hemp Museum de Barcelona. ¡Empezamos! Con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos se ha aprobado crear una subcomisión parlamentaria en el Congreso que estudie regular el uso terapéutico de la marihuana. La subcomisión valorará la posibilidad de que los médicos puedan recetar cannabis, así como las opciones de arreglar su producción, trazabilidad, dispensación y evaluación. Lo mismo ha pasado en Canarias y en Cantabria, todos los grupos por el medicinal. Murcia también se prepara con una moción medicinal presentada por Ciudadanos, al igual que en Extremadura, aunque aquí Podemos quiere ir más allá, quiere hablar con las asociaciones y no quedarse en la medida de ciudadanos, ya que favorece demasiado a los lobbies, los oligopolios y la industria farmacéutica. Unidos Podemos y Compromís sabemos que ya están hablando en Valencia con las asociaciones para buscar una regulación acorde a todas. Unidos Podemos también va a llevar el debate al Parlamento Europeo este mes, con una jornada titulada El futuro del cannabis, hacia una regulación integral. Y mientras vemos cambiar el panorama político, parece que la Dirección General de Tráfico va a cambiar el drogotest. Las nuevas unidades portátiles van a permitir pasar de 75.000 a 750.000 controles anuales. Ahora falta ver cuántas horas o días tendremos que esperar desde la última vez que consumimos hasta que podamos conducir tranquilos. Durante esta serie de programas hemos estado analizando con nuestros amigos de Gem Passion y Gem Tours las diversas técnicas de extracción y sus principales secretos. Hoy comenzaremos a analizar las técnicas de extracción para el tratamiento de dolencias, las extracciones medicinales. Bienvenido a otro programa más de extracciones, la sección que sublima tu mente. No son nuevas las virtudes que ofrece el cannabis para nuestra salud. Diversos estudios científicos así lo avalan. Y si el fumar, que es la forma más extendida de consumirla, es la menos saludable, en las extracciones del cannabis encontramos un amplio abanico de posibilidades de beneficiarnos de las propiedades de la planta de una forma mucho más saludable. Para realizar la mayoría de estas técnicas tendremos en cuenta algunos factores. Uno de los principales es someter al cannabis a un proceso de descarboxilación. ¿Pero sabemos en qué consiste este proceso? La descarboxilación del cannabis es un proceso fundamental a la hora de extraer las propiedades de nuestra cosecha. Es la reacción química encargada de convertir el THCA en THC pasando de forma ácida a neutra. Al fumar o vaporizar, la descarboxilación se da de una manera directa, debido al calor aplicado, en estos casos se deberá realizar previamente sometiendo la materia vegetal en un horno a una temperatura que ronde los 100 grados centígrados durante unos 30-40 minutos, aunque podrá variar según el resultado que deseamos obtener. También cabe recordar que a más temperatura menor será el tiempo, pero mayor la pérdida de terpenos. La administración por vía oral puede ser una buena alternativa al PETA, además de facilitarnos el control de la dosis. En los próximos programas vamos a analizar las técnicas sencillas para realizar preparados como infusiones, tinturas, maceraciones o comestibles. Los cannabinoides son liposolubles, es decir, que se disuelven con las grasas. Por lo tanto, alcoholes, lácteos y aceites en general no serán muy útiles para nuestros fines. A lo largo de los programas veremos diferentes fórmulas para realizar test canábicos, tinturas, maceramientos en alcohol o mantequillas de manera casera, sencilla y eficaz. En este apartado podremos especial hincapié en el control de las dosis para sacarle todo el mejor partido a una dieta canábica rica en cannabinoides. Por supuesto, no nos olvidaremos de la vía tópica. Aceites y cremas pueden convertirse en grandes aliados de nuestra salud. Las friegas con ungüentos ricos en cannabinoides pueden ser una posibilidad muy efectiva, además de placentera. Aceites, cremas y ungüentos son ideales para realizar una aplicación local. Además, la absorción cutánea se realiza de forma lenta y progresiva, lo que disminuye la posibilidad de tener un fuerte colocón. Durante los programas veremos algunas de las fórmulas más efectivas que podemos encontrar en este sentido. Como no puede ser de otra forma, contaremos con las variedades ricas en CBD de nuestros amigos de Delicious Seeds. El banco de semillas Delicious Seeds fue creado desde la pasión al cultivo del cannabis. Gracias a su equipo de breeding y tras un duro trabajo de selección, dan a conocer sus nuevas variedades de marihuana de carácter medicinal, la CBD Family, Auto Blue Ace CBD, CBD Jam, Deep Mandarin y Honey Bells serán nuestras principales protagonistas. El objetivo es poder ofrecer una amplia gama de variedades de carácter medicinal a aquellas personas que lo puedan requerir, con ratios THC-CBD de 1,1 a 1,3. Todas las variedades de la CBD Family de Delicious Seeds tienen su propia línea genética en la que podemos encontrar gran multitud de aromas, sabores y potencias para que todo consumidor pueda elegir la marihuana más adecuada a su uso. Y con esto terminamos el programa de hoy. Yo os dejo porque tenemos por delante un intenso trabajo, así que manos a la obra. No olvidéis que los excesos no son buenos. En próximos programas más sobre extracciones medicinales. Y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. Ahora Miguel Jimeno contesta tus preguntas. Hoy sobre cuestiones relacionadas con la selección de clones élite y su mantenimiento. Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Hoy abordaremos cuestiones relacionadas con la selección de clones Elite y su mantenimiento.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 Para ello te recomendamos que recurras a un banco de semillas reconocido. Una vez ya disponemos de buen material genético, lo primero que debemos saber es dónde queremos ir. Debemos conocer nuestros gustos y predilecciones. Es muy importante que sepamos qué andamos buscando, si necesitamos hallar las mejores sativas, buenos híbridos de gran porte, plantas productivas y muy resiníferas, altos contenidos en THC o en CBD, ya que dependiendo de lo que busquemos, elegiremos unos fenotipos u otros. Se busque lo que se busque, hay algunos patrones que deben de ser condición sine qua non. Por ejemplo, desde un punto de vista biológico, siempre debemos escoger los ejemplares más resistentes y vigorosos, así como los que menos necesidades hídricas y alimentarias presenten. Desde un punto de vista bioquímico, escogeremos aquellas plantas que presenten una mayor resinación. Debemos observar las hojas pequeñas y grandes seleccionando aquellas plantas que llenen las hojas de resina, no solo los cogollos. Si buscamos perfiles determinados de cannabinoides o terpenos, no tendremos más remedio que tomar muestras de las plantas y analizarlas para poder orientarnos en la selección. En términos canavícolas, es conveniente buscar individuos de floración corta, que no superen los 60-70 días y que sean de la producción más alta posible, eso sí, siempre teniendo en cuenta factores locales como la humedad relativa alta, la cual puede condicionar nuestra búsqueda. Llega el turno de Aarón de Santander, que dice tener un pequeño problema a la hora de poner a punto sus plantas madres para poder sacar los esquejes que necesita. Gracias a la amplia gama de productos para el cannabis que nos ofrece el mercado, podemos recurrir a estimuladores de crecimiento vegetal como el Green Explosion de Top Crop. Se trata de un excelente estimulador de crecimiento vegetativo que ha sido formulado a base de extractos de diferentes plantas y de algas, así como enriquecido con polen de leguminosas, el cual es rico en esteroides naturales. Green Explosion permite fomentar y acelerar la multiplicación celular, traduciéndose en un más que notable incremento vegetativo de las plantas, así como de su sistema radicular. El uso de Green Explosion ayuda a aumentar el contenido de clorofila para la mejora de la función fotosintética del cultivo lo que se traduce en un aumento de la formación de nuevos brotes alcanzando niveles de brotación de hasta un 30%. El resultado también se puede ver a largo plazo, ya que este aumento vegetativo incrementa la producción de flores. Se trata, por tanto, de un excelente revitalizante que ayuda tanto a plantas madres muy estresadas como a los nuevos esquejes para que se formen rápidamente. También es un buen producto para la recuperación de plantas que han sufrido daños causados tanto por plagas como por diferentes factores de estrés, sea hídrico, térmico u otro. Para finalizar, Sara desde Italia quiere aprender cómo mantener sus madres, ya que dice que enseguida le enferman y termina perdiéndolas. Bueno, Sara, el mantener plantas madres posiblemente sea una de las tareas más complicadas para un canabicultor. Las plantas, aun bajo condiciones pésimas, siguen creciendo tanto vegetativamente como radicularmente. Queda claro que cuanto mejores son las condiciones de cultivo, mayor es el crecimiento. Por tanto, se trata de ir reduciéndole esas condiciones idóneas, pero sin llegar a los límites mínimos de cada parámetro. La temperatura es importante. Si podemos mantener siempre entre 15 y 18 grados la sala, hará que se frene el crecimiento sin llegar a tener problemas con el frío. La temperatura del suelo y del agua de riego también ralentizan el crecimiento. Además, las bajas temperaturas dificultan la proliferación de plagas. Una maceta pequeña también limitará el crecimiento desmesurado de las plantas madres, así como una alimentación con una EC baja no superior a 0,8. Y por último, las podas de la parte aérea y de raíces también permite que se vayan renovando las plantas madres, alargando así su vida. De todos modos, es conveniente cada año ir renovándolas por madres nuevas. Y otra entrega más que finaliza de esta sección de tu cultivo. Y ya sabes que si tienes alguna duda, háznosla llegar a info.marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos. Este mes felicitamos a Colombia, que cuenta con un nuevo reglamento de autocultivo. Se podrán cultivar hasta 20 plantas sin licencia, sin tener que registrarse en ningún lado y sin estar obligados a pertenecer a ningún club. Para consumo propio se podrán obtener hasta un máximo de 10 gramos diarios, algo más de 3 kilos y medio anuales. Aquí muchas firmaríamos por una regulación como esta. Porque en Canadá a partir del 2018 se van a tener que conformar con 4 plantas por residencia, 4 plantas de hasta un metro de altura. Cuando se aplique la nueva ley, los adultos canadienses podrán poseer públicamente hasta 30 gramos, podrán elaborar en casa sus alimentos o bebidas de cannabis y podrán acudir a establecimientos autorizados a adquirir la marihuana, ya que quedará regulada de forma estricta la producción, distribución, venta y posesión. Y sobre California... El Hash Marihuana and de Barcelona nos invitó a un branch meeting con los activistas de California Mickey Norris y Chris Conrad, para compartir y aprender de experiencias sobre el proceso de legalización y regulación tanto en los Estados Unidos como en Cataluña y España. In California, we had 20 years of medical marijuana, and last November, the people voted for legalizing marijuana for adult use, the Adult Use of Marijuana Act, Prop 64. And what that does It, it allows for adults to use, buy, share, give away, possess 28.5 grams of cannabis. It allows adults um, to grow six plants in their home, eight grams of concentrate. It makes a lot of changes to the laws, so it reduces a lot of the penalties. Some things are legal, and some things are just reduced. One of the important things is that it looks at the issue of people driving and makes it so that the police can't just make an arbitrary limit of how much marijuana a person can have in their system, but it requires a scientific research uh, because it's very controversial. Many people think that marijuana has almost no effect on driving. Other people are very concerned that it may have an effect it's not very strong, but that people are concerned about it. So this is one of the important things about this initiative. The other thing is that it has testing for uh, purity of the cannabis, for the potency of the cannabis, and for the profile of the cannabinoids. And this is something that we haven't looked at very closely in the United States. People talk about it, but I think we'll be one of the first groups that actually has a policy to let people know what's in their cannabis to make it more safe for everyone. más, la Marcha Mundial de la Marihuana recorrerá las principales ciudades del planeta, en Medellín, La Plata, Neuquén, Buenos Aires, en Madrid, en Lima, en multitud de ciudades y en todo México a las 4.20 el día 6 de mayo. Enviarnos vuestros vídeos de las manifestaciones para sacarlos el mes que viene todos juntitos. Del 19 al 21 se celebrará Expo Cáñamo Sevilla 2017, con la segunda edición de la Copa Genéticas, con cinco categorías, indoor, outdoor, resina, extracciones e hidropónico. Además de expositores, actuaciones y conferencias, tendrá lugar el primer Foro Internacional de Cáñamo Industrial. También del 19 al 21 se celebrará en Extremadura la séptima edición del encuentro canábico Canamex, un fin de semana repleto de música, actividades, charlas informativas y cata de cogollos de pata negra. Y de nuevo en Madrid, pero el 28 de mayo, una mani más una fiesta con artistas de primera más una acción con la regulación responsable, o sea, una manifiesta-acción que no nos podemos perder. ¿Cómo? ¿Que todavía no conoces nuestra web? marihuanatelevisión.tv. Ya puedes entrar y darte un paseo. Encontrarás contenidos especiales y todos los videotutoriales y reportajes clasificados por secciones. Una excelente biblioteca para estar informados y aprender de la cultura canábica. Cannabis Magazine llega en mayo con su número 156, repleta de temas interesantes. Si quieres saber cómo cultivar marihuana en el exterior paso a paso, puedes consultar El Cultivador, la prensa canábica gratuita. También te invitamos a visitar cáñamo.net, donde podrás ganar suscripciones gratis a la revista este mes con el número 233 tendrás información de calidad y un regalo, como siempre.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 todo buen periodista pues tiene que trabajar con las mejores herramientas. ¿Es así o no, Marco? Ah, se me había olvidado. No se les vayan a olvidar la Marcha Mundial de Marihuana saliendo de Madrid el 6 de mayo. Va a estar buenísimo. Hmm. Y Carlos, eh, me puedes dejar en la próxima esquina. Gracias, mano. Yo me llamo Marco y estás viendo marihuanatelevisión.tv.